За тэрнээс л одоо энэ орчуулгын ном биш. Хүмүүс нөгөө нэг The Modern Beaches гэнгүүт орчуулгын ном юм уу гэж асууад байсан. Тэр яг л манай Монголын өнөөдрийн нийгэм тохиолдож байгаа бидний бие бинийгээ одоо нэг хэлбэрт нэг төрсөнд оруулах гэдэг энэ асуудлыг арай өөр өнцгөөс харцгаая. А одоо номын яг агуулгын хувьд гэх юм бол 6 яг үндсэн 5 бүлэг байгаа. Тэгээ тэр 5 бүлэг дээр нь а одоо миний олж мэдснээр судалснаар дээрээс нь өөрөө ингээд туршиж үзснээр бол эхлээд яг хүний ойлголтыг өөрчлөхөөсөө өмнө хүн өөрийгөө эхлээ өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг байдаг юм байна лээ. За номын доторх одоо агуулга бүлгүүдээс нь одоо тайлбарлаа яг юу бичсэн байгааг хүмүүс их асууадсан. Нэрнээсээ зурагнаас харахад яг доторх нь юу байгаа юм бэ гэдээсээ учраас би дотроос нь тавчхан тавчхан бас хуваалцъя гэж бодлоо. За эхний бүлэг нь болохоор шүүмжлэл цаг гарахгүй байх тухай бичигдсэн байгаа энэ дээр болохоор одоо бид нэр эргэн тойрондоо маш их ач холбогдол өгөөд хүмүүсийг ингээ хэлчгүүдээ өмсөх хувтаас нүүр бодолд одоо ажил төрөл идэлх хэрэглэх одоо бүх зүйлс дээрээ бусдын шүүмжлээс эмээснээсээ болоод маш их ач холбогдол өгөөд их цаг хугацаа алддаг штеп. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээд яг бусад яг үр дүнтэй өөртөө чухал нандин зүйлдээ бас цаг хугацаа зарцуулж чаддгүй хөрөнгө мөнгөөч зарцуулж чаддгүй. Тэгээ тийм учраас энэ ихний бүлэг дээр болохоор шүүмжлэлд хитрхийг ажил бүгд л өгөөд хаа юм бол тавдны амьдралын цаг хугацаанаас ингээ өргөдөөд байгаа учраас үүнийгээ болоод аль болох үүн дээр одоо тайван байгаад тоохгүй байгаад үүнд ач холбогдол өгөхгүй байх тухай одоо жишээтэй болон гаргалгаатай бичсэн байгаа бичсэн байгаа аа за шүүмжлэл дээр тэгэхээр одоо ингээд энийг өнгөрөөж чаддаг боллоо за шүүмжлэг тоохоо боллоо тэн дээр цаг зарцуулахаа боллоо Тэгвэл биднэрт мэдээж хоосоо орон зай буюу илүү цаг зав гарна гэсэн үг. Тэгээ энэ цаг зав энэ одоо энерги хүчээ хаашаа зарцуулах вэ гэхлээр хүм болгон би мөрөөдөлтэй гэж хэлдэг боловч яг үүндээ мөрөөдлөө олж чадаагүй хүмүүс маш их байдаг. Ялангуяа бидний насан дээр 20-д 30-д дээрнээсээ яг эцсийн мөрөөдөл маань юу би яг юу хийх юм бэ гэдгээ одоо ойлгоогүй хүмүүс маш их байдаг. Тэгээ тэрнээсээ ичи санаа зовоод хүмүүс хилдэггүй ч юм уу. Би өөрөө бас яг тийм л байсан. А тэгвэл баг багаар ингээ мөрөөдлөө олох аяллалыг хийгээд алдаж оноод биш юм байна. Энэ муу юм болов биш юм байна гэл ингэж явж исэн цаг хугацааны туршлагаасаа бас оруулаад дээрээс нь дэлхийд алтартай мундаг хүмүүсийн маш богино хугацаанд ингэж над чиг цаг үрэлгүйгээр маш хэлбэрхан бүр 30 секундын дотор хүртэл мөрөөдлөө олж болно гэсэн энэ зааварчилгаануудыг бас багтааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүд бид өөртөө гэсэн яг энэ нот яг миний мөрөөдөл мөн үү биш үү гэж цагаа үрэлгүйгээр өөртөө гэсэн гоё мөрөөдөлтэй болоод Түүнээс цаашаа ингээд илүү утга учиртай амьдрах боломжийг 2 дугаар бүлэг олгосон байгаа. 3 дугаар бүлэг нь болохоор одоо хогоо хаях хогийн савтай болох тухай. Энийг болохоор хүмүүс шууд утгаар хүлээж авч магадгүй. Аа би хогийг болохоор сэтгэл доторх хогоор зүйрлсэн байгаа. Бид нар маш их биенээсээ ямар нэг юм хүлээдэг. Би ингээд тусалж юм шиг сэтгэлээсээ надад тусалж болов. Эсвэл одоо би тэр удаад ингэсэн юм чи энэ маань ингээд намайг одоо эргүүлээ баярлуулах байх гэл эсвэл хин нэг нь гомдоол эсвэл хатаархаал ингээл бид нэрт угаасаа энэ хүн болгонд энэ маш олон төрлийн мэдрэмж хог болон ингээд үлдсээр л байдаг. Тэгээ энийг одоо болтол ингээд залруулах га засгаад маш олон оронд маш олон сэтгэл зүйчд хүмүүстэй байнга ажилласаар л байгаа. А манай Монголын нөхцөлд болохоор тийм ч одоо олон сэтгэл зүйч нь хүн болгонд хөрөлцөөтэй биш байгаа учраас хүн болго очиж чадахгүй байгаа учраас өөрөө өөртөндөө ажиллах шаардлага хэрэгцээ байгаад байгаа. Тэгээ тийм учраас өөрийнхөө дотоох сэтгэлд байгаа энэ хуралцсан гомдол одоо бухимдал энэ бүх зүйлсүүдээ доор доор нь цэвэрлэж гаргаж авахгүй бол бөөгнөрсөөр аваад нэг өдөр амар жижигэн зүйл дээр ингээ маш хүчтэй уурлах одоо шал буруу үйлдэл хийх магадлал маш өндөр байдаг. Тэгээ надад ч бас яг тийм тохиолдож исэн манай үзэгчдэд бас тийм тохиолдолд мессежүүд ирдэг. Тэгэхээр одоо энэ хогийг маш зөв арга техникээр яг өөртөө тохирсон аргаар ингээд цэвэрлж гаргаж байх тухай энэ бүлэг дээр бичсэн байгаа. За жишээлх юм бол одоо хүмүүс инех тоодгүй нэг одоо сэтгэл тоог болж үлддэг зүйл байд юм байлээ. Тэр нь болохоор AC гэж олон улсад нэрлэгддэг. Хүүхдээ бүр бага байх наснд нь үүссэн сэтгэл зүйн шарах байдаг. Тэгээ энэ сэтгэл зүйн шарах нь явцдаа бол хүний сэтгэл санааг байнга депресд үж бохимдуулна, суйрнаас нь одоо асуудал үүсгэснээс болоод явцдаа бол маш олон зүйл дээр ингээ маш сөргөөр нөлөөлдөг юм бэ нэлээ. За энэ тухай та нар маань дэлгэрүүлээд цаашаа бүр судлаад явж болно. А тий энийг би яагаад ярьж байгаа гэхээр миний ном дээр миний маш ойрын танил эмхтэн амьдралын түүх орсон байгаа. Яг л мөн адилхан хүүхэд насндаа сэтгэл зүйн сэтгэл зүйн одоо юм шарх авснаасаа болоод ирээдүйд яг амьдралд нь нөлөөлч гисэн. Аа жишээлбэл одоо одоо ярил л да. Аа нөгөө олон хүүхэдтэй айлын дунд хүүхэд байгаад тэгээд нөгөө аав ээж хоёр нь томдоо багада анхаарал хандуулад дунд хүүхэдтэй анхаарал бага хандуулснаас болоод одоо аавтаа гомдоод өөртөө цаг гаргахгүйгээс болоод тэгээд нөгөө аавыгаа ирж өөрийг нь одоо хайрлах болов одоо анхаарах болов гэж хүлээсээр байгаад тэгж чадалгүйгээр ингээд 17 8 нас хүрээд насанд хүрсэн байгаа. Аа тэгээд чамрагч юм намайг байж байгаараа би жоохон тайвширч байгаа юм. Тэгээд нөгөө сараа маань том болчихсон том болцсон хойно аав нөөд болцсон. Тэгээд нөө тэр болтлоо аавтайгаа ойр байж чатаагүй нөө аавда тэр чигтээ ингээ гомдоод өөрийг нь босод одоо ихч түүнээс нь дутуу хайрлцлаа. Надад анхаарал тавьсангүй гэж гомдож явсараа тэр чигтээ аавда дургу болоод Монгол хүний амьдрал шүү. За бүр ингээ хойр татны хүний амьдрал. Тэгээд аавтайгаа ярилцаж ойлголцох завшаан гарахгүй чадахгүй явсараа таа нөөд болцсон. Аа тэгээ тэрний дараа болохоор бүр том болсон хойно насан туршид хүнтэй суусны дараа нөгөө тэр сэтгэлийн шархан байсан учраас нөхрөөсөө маш их шаардлага тавьдаг. Чи хүүхдүүдтэй сайн байх ёстой. Чи хүүхдүүдэд ялгарлаж арчсаж болохгүй. Чи ингээх ёстой гэд. Тэг тэр нөгөө маш их шаардлага нь нөхөрт нь хэцүүсэн учраас гэр бүлийн маргаан үүсдэг ч юм уу. Эрэгтэй хүнийг ерөөсөө ингээл яг ийм байх ёстой. Би ерөөсөө хүүхдэд ингэж харилцах ёстой гэд өөрөө өөртөө маш их хичээдэг. Тэр нь бас өөрт нь нэг хэсэг маш хэцүү байсан гэдэг Тэгээ одоо болохоор нөгөө маш олон хүмүүст энийг ярилцаад өөрөө энийг ойлгоод тэгээ энэ тал дээрээ ингээд өөрийгөө эмчилж ангаач чадсанараа өнөөдөр ингээд маш хайпи аз жаргалтай тэгээд нөгөө нөхрөө шахдаг эмэгтэй болвол тийм биш болсон. Тэгээд энэ мэдчлэн ингээд түүхүүдийг дотроос хуваалцсан байгаа. Тэгэхээр нөө бага насны одоо сэтгэл зүйн шарах ирээдүйд бидний амьдралд үргэлж нөлөөлж идэг. Өнөөдөр та ууртай байвал тэр уурдалж байгаа шалтгаан нь магадгүй хүүхэд наснд үүссэн явны асуудал ээж магадгүй За тэгээ энэ бүхнийгээ бас ингээд гаргах, тайлах, ангаах, илгээх юм байдаг тий олон улсад байдаг болон бие бас ховдоо хэрэгжилж исэн одоо тэр сараагийн маань хэрэгжилж исэн арга зэрэг орсон байгаа. За тэгээ энэний дараагийнх нь болохоор мэдээж за өөрийнхөө асуудлуудыг шийдчихлээ өөрөө сайхан мөрөөдөлтөй олчлоо тий. Илүүдтэй юм санаа зовхой олчлоо. Бага насныхаа тэгээ бүх өөрийнхөө ховийг гаргаа ичлээ. Гоё хэрэгчлээтэй олчлоо. Мэдээж хүн чинь хайр дурлалтай очирна. Тэгээд одоо хайр дурлалтай очирсан хүмүүс ч байгаа. Тэгэхээр хостой байхаар заримдаа маргаантай, заримдаа аз жаргалтай ингээд ээлжлэл явж байгаа. Тэгвэл яг зарим хүмүүс хэлдэг шүү дээ ганц бие хүмүүс. Яг хостой байсны давтал юу юм? Ганцаараа байвал баг илүү дээр юм шүү. Яагаад л хүссэн юм а өөртөө чинь хэнийг хараад биш. Шийдрээ хурдан гаргана гэд нэгдэг. Би яг энэ талаар бас ингээд боддог байсан. Хостой байхын ер нь яг давуу тал нь юу юм бэ те? Давуу талтай байж л хостой болохгүй болвол гэж боддог байсан. Тэгээ яг энэ тал дээр хостой байхын байж болох бүх давуу талуудыг судалж оруулсан байгаа. Тэгээ та нар хэрэв унших юм бол энэ бүр бүр эрүүл мэнд болон одоо амьдралын одоо маш олон зүйлс дээр давуу талтай байгаа. Магадгүй ганц бие хүмүүс унших юм бол хурдан хостой болохыг хүсэх баг. <laughs> Тэгээд энэний дараагийн бүлэг нь болохоор за хостой болчлоо. Мэдээж эхний хэдэн жил маш сайхан байна. Явцдаа хоорондоо үл ойлголцох асуудлууд гарч ирнэ би хүртэл өөрөө яг тийм байхгүй. Ингээ юмны урдуур дандаа өөртөө орж ингээл бүхнийг өөртөө зохицуулах гэдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоод хүүхдийнхаа өмнөөр, нөхрийнхаа өмнөөр, ээж аваахаа ихтүү гэл хүн болгоны урдуур гүйж ингээ өөртөө хамгийн сүлд нь ядарсныхаа дараа би ингээ бүгдийн төлөө та нарын төлөө ингэж ингэж гүйлээд гэтэл та нарыгаа надад туслах байгаа юм бэ. Би ядарж гин гэл яг ийм асуудал маш их гардаг. Гардаг, гарсаарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ганцаархнаа одоо ингээ бүхнийг өөр зохицуулах биш хүүхдтэйгаа нөхөртэйгаа гэр бүлтэйгаа ээж автайгаа эхчдүүдтэйгаа найз нөхөдтэйгаа ингээд өөрийнхөө доторх сэтгэлээ хуваалцдаг ачаагаа хуваалцдаг тийм байгаасай тэгж амьдрах юм бол танд өөр өөртөө зарцуулах өөрийнхөө мөрөөдлийн ажлыг хийх өөрийнхөө дотоод хүнтэй тухтай уулзах эмгтэй хүмүүст тодорхой хэмжээний нэг тийм арга ухаан үнэхээр зайлшгүй хэрэгцээ үүсдэг За хамгийн сүүлийн бүлгийн нэр нь болохоор The Modern Beaches байхын давуу тал гэсэн юм нэртэй. Тэгээ нөө энэ нэр нь эрэгтэй хүмүүст яг уншигдвал аюу хорц хөрөх бах. А гэхдээ энэ бол одоо эрэгтэй хүмүүсийг өгөөсгсөн ч юм уу те эмэгтэйчүүдийг одоо буруу юмд төрхирсэн өрөөлсөн зүйл бол огт биш. Зүгээр л одоо миний ажлын хувьд гэх юм бол би ингээ бичлэг хийн, эвлүүлэн, заримдаа зохиолыг гаргана Тэгээ эвлүүлэг монтажийг хийж суун дараад нь одоо ямар нэг юм дээр сууж зохиол бичин ч гэдэм үү иймэрхүү ажил хийдэг. Тэгэхээр эмэгтэй хүн болгон ийм ажил хийхгүй. Эмэгтэй хүн болгон тэнцээ моделийн ажил хийхгүй. Эмэгтэй хүн болгон зураг авахгүй. Яг үнтэй адилхан эмэгтэй хүн болгон эмчийн ажил мэргэжлийг сайн мэдхгүй, ажиллаж мэдхгүй. За урлагийн салбар бол тэр ялангуяа ингээд сезоны шин чанартай. Одоо шинэ жил жишээлбэл урлагийнхны хувьд маш завгүй байдаг цаг хугацаа. За би энэ яад ярьж байгаа гэхэлэр эмэгтэйчүүд бидний ажил, сонгосон одоо энэ амьдрал хүн болгоныхоо өөр өөр хийдэг зүйлстэй, өөр цаг хугацаагаар одоо өөр чадамжийг шаарддаг тийм ажил мэргэжлүүд яг адилхан эрэгтэйчүүдтэй адилхан. Гэтэл эрэгтэй хүмүүс биднээс болон одоо тий ээж аав нар маань, ах эгч нар маань зарим одоо эмэгтэйчүүд хүртэл бие биенээс эвгэж өсдөг гэхлээр яг ижлэх нэг ижлэх эмэгтэй байхыг хүсдэг, шаарддаг. Тэгээ тэр нь одоо маш их цагаар ажилдаг эмэгтэйчүүдэд аяг хэцүү байдаг. Ялангуяа энэ бол урлагийн спортын эрүүл мэндийн салбар тий цагтаа сэргийлгээд ажиллаж байгаа юм хүмүүст яг тэр шаардлага нь маш хүнд хэцүү тусдаг. Аа эсэргээрээ гэртээ байхыг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүд бас байдаг зөндөө байдаг. Миний сайн найз өөрөө гэртээ хүүхдүүд хараад маш ажиргалтай энэ сонголтондоо маш дуртай байдаг. Гэтэл зарим хүмүүс л хараа чи яа гэртээ суугаад байгаа юм бэ? Чи ажиллах юм уу? Гэртээ суухаар баг нэг юмнээс олдчлоо гэж хэлдэг. Тэр нөх хүн болгоны сонголт, хүн болгоны зарцуулах амьдралдаа гэр бүлдээ одоо өөрийнхөө мөрөөдөлтөө гэд бүх цаг хугацаа өөр гэдгийг энэ бүлэг дээр би бичсэн байгаа. За тэгээд бид нар бүгдөө хоорондоо юм өөр байгаад өөр цаг хугацаагаар амьдарч байгааг маань мэдж байгаа хэрнээсээ биднэрт нэг шаардлагыг тавьдаг ижилхэн тэр нь болохоор ар гэртээ яг ижилхэн халамжтай байх хэвээр а ёо ажлынх нь сраачгийн цамцыг эндөөцсөн байх хэвээр ховцын нугаацсан гэр тэмцгээр хүүхдүүд даалгараа хийцэн а хүүхдүүд хичээл сургалт яваад ирсэн хүмүүжигдээд ингэ явж байгаа. Тэг ингээ яг бүгднгээс нэг шаардлагыг ингээ хөвчлө хүсээд идэг ялангуяа одоо яг манай монгол ирчүүд. Тэгэхээр яг энэ дээр бол би монгол ирчүүдийг бол үүсгэх гээгүй одоо үүгээр монгол ирчүүдийн тухай одоо бичээчгүй. <laughs> Яг ийм нөхцөлд яаж тэгвэл гэр бүлийнхаа үнтэй болон одоо аав ээж та өөр хүүхдтэй ойлголцож болох юм бэ? Яаж өөртөөхөө энэ их оваарсан тий цагтаагийн ажил хийгээд оройтойд шүнжэнгөө явж агаад ирээд дахиад гэр орноо өөр хөвгөд бүгдийг ингээ эмхтэн л өөрөх хэвээр энэ бүхнийг зохицуулах хэвээр чи бүгдийг эмхтэн бүхнийг чаддаг байх хэвээр гэд энэ зүйлд ингээд яаж төвчөж ингэж яваад ах юм бэ энэс түл яаж энэнийг хөнгөрүүлэх юм болцоо байгаа юм бэ талаар гаргалгаанууд өчгдсэн байгаа тэгээд түүнээс гадна эрэгтэйчүүдийн шаардлага тавихаас гадна бас нэг нийгэм маань тэр чигтээ нэг ийм хандлага байдаг. Одоо эмэгтэй хүн царайлаг байх юм бол албан тушаал нь ахих тусам царайгаараа албан тушаал нь ахисан бие хаагаараа гэж ойлгох гээд байдаг. Гэтэл үүндээ эмэгтэй хүн ухаантай ээж болно шүү дээ. Мэргэжилтэй мэдлэгтэй ээж болно. А заримдаа болохоор эмэгтэйчүүд ингээд одоо сайхан амьдраа явангууд баян үнтэй суцсан байна. Магадгүй тэр хүн өөрөө орлого олсон байж болно шүү дээ. А эсвэл заримдаа эмэгтэй хүмүүс өсөн нуур тэрнээ ухаан нь богинохоо энэ төр гэдэг юм нийтлэг үгнүүдээс болоод одоо ямар нэгэн өндөр албан тушаал шийдвэр гаргалтууд дээр эмэгтэй хүний оролцоо нь айгүй бага юм шиг одоо анзаарэгддэг байхгүй юу. За, окей. Зарим зүйл дээр гэлтэнгүүд та нар ингээл олон талаа юм ярьж яг дахиад тулангуу та нар хүнд юм өргөө явж чадах юм уу? Та нар энэ юг засч чадах юм уу гэл ингээл эргэжтэйчүүд хэлдэг. Мэдээж бид нар чадахгүй. Чадах эмэгтэй бас байгаа. Тий. Тэгэхээр яг л адилхан одоо эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү бид нар чинь ухааны үед оюун ухааны үед адилхан чадамжтай байхад эрэгтэй эмэгтэй гэдгээр нь ингээд одоо бүх зүйлийг аль нэг тал руу нялзах гэдэг энэ байдал нь миний хувьд бол одоо эвлэрдэггүй тийм сэдв байхгүй юу би бас нийгэмд амар имзэлжсэн эмэгтэй охтууд нөгөө хүчрэл төрсэн байна гэж яах гэж богино бөгөмсөж явуулсан юм ч гэдэм үү те. Тэгэхээр энэ мэдчлэн манай нийгэмд яг одоог болтол эмэгтэй хүнийг охтуудыг одоо нөгөө үнэлэх үнэлэмж ийм байсаар байгаа. Тэгэхээр Эмэгтэйчүүд бид нар өөрсдөө хэлхийгээ бас өөрчлөөд бид нар өөрөө өөрсдийгээ бас ингэж доош нь хийх одоо гадуурхах эсвэл бие бинийгээ одоо нэг хэлбэрт шахах гэж оролдох тий. Тэрэс амар одоо мундаг сайн эзэгтэй гэл яг бүгд л тийм байх хэрэгтэй юм шиг ингээл хандах гад идэх ч юм уу тэр нь яг төрсэн дөнгөж төрсэн эмэгтэй хүнд амар хэцүү одоо маш их шаардлагууд нь жишээлбэл төрөнгөтэй л хурдан турах хэвээр юм шиг эртээ ингээл яа заавал бүх эмэгтэй тийм адилхан байх хэвээр гэж зүгээр дэлгүүр хараад ирэхсэгсээл гараг л дээ. Тэгэнгүүт ингээл бүх хүн л адилхан байх хэрэгтэй юм шиг би юмдээ ингээл чистас гэсэн яага царай алтцсан байна чи ингэж явж болохгүй эсвэл хүнд чи ядрах хугацаа байлгүй л яах вэ? шантрах үе гарна. Бүр ингээд бүр цаа ингээд бүх юм хаяал бүр ингээд авмаар санагдмаар тийм галзуурмаар үе ч гэсэн гардаг. Тэр үеүүдэд ингээд бие бинийгээ ингээд нэг хэлбэр шахах гад ингээд нөгөө дарамтлаад байгаа юм шиг нэг эмгтээчүүд энэ үйлдэлүүд эрэгтэйчүүдийн нийгмийн энэ асуудал өөрөө Хүмүүс маш их сэтгэл зүйн хувьд стресс дарамт хог болж байгаа. Тэгэд энэ бүхэн ингээд олон удаа маш он жил оллаа удаан жил надад бас тохиолдож исэн. Бусад хүмүүс ээжэд маань ч тохиолдсон учраас би энэ сэдвийг аваад ном бичсэн юм аа. Тэгээд үүнийг мандалахаараа уншсан редактор ихч маань маш эр зоригтойгоор гаргасан байна. Нэрээ эр зориг гэдэг үгийг яад эр гэд нэрлэлцэн <laughs> эм зориг гэж бичиг хэлээгүй. Зориг гэдгийг чинь эрэгтэй хүн ч ашиглаж болно, эмэгтэй хүн ч ашиглаж болно гэдтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо ийм сайхан дайрсан нийгэм тэгээд эрхчлөөтэй ийм сайхан нийгэмд оюуны чадамжтай бол оюуны чадамжийг ашиглаад сайн сайхан ажиллах бололцоо байна. Хүсвэл гэртээ суугаад ар гэрээ халамжлаад хайрлаад амьдрах сонголт байна. Тэгээд хүн өөрийнхөө хүслийг ингээд дагаад сонголтоо хийсэн байхад түүнийг нь нийгэм буруушгах, буруутгахгүй одоо би нэгэ өөр ялгаатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг байгаасаа гэж хүсээд энэ номыг бичсэн шүү. Энэ номны утга нь бол их муухай утгатай бол биш. Тийм ээ. Та новшийн юм шиг харагдах тэр үйлдэлүүдийг хийж болноо. Яагаад гэвэл бид нар нэг ижилхэн байх боломжгүй. Гэхдээ новшийн байлаа гэд бид нар буруу зүйл хийх гээгүй. Та хийхээс айдаг, зоригддаггүй, өөрийгөө голдог тэр бүх зүйлсийг хийж болноо. Яагаад гэвэл бид нар новшийн байх хэрэгтэй.